quiero pasar de rollo pero me cuesta Allí tengo siempre las puertas abiertas Y la oscuridad el dinero negro me sienta Rezo toda la noche pa' que yo no me vea Quiero llegar a casa y llenar la nevera Comprar papel, tabaco y sacar la perra si la cosa sale bien, mis ojos no se cierran. A esta altura no le doy tantas vueltas. He aprendido a no comerme la cabeza. Disfruta, Pepe, todo lo que puedas. Pero intenta cambiar de camino si no te traerá problemas. Estoy en ello, no es fácil, me cuesta. Soy un pobre muerto de hambre que se las busca como sea. Nado contra la marea, todos los días pelea, pelea. No, sabes lo que es, pero y callar. Aquí se que quién se puede confiar La varilla se les nota al andar meten al más cercano, suelen fallar Por aquí no los dejamos pasar Mis hermanos si lo ven le darán Aquí nadie nos va a vacilar Si el respeto te vamos a respetar uh, ah, barrio Vigila tu lengua y cuerpo, mantén distancia y respeto Familia enseña educación, por el honor, por llegar lejos Por no escuchar consejos, entró en el agujero Y por no recordarlo, volvió a caerse de nuevo Ansia algo vacío Engañas familia y amigos, si no siento brillo, lo siento, ya no me fío. Te explico, es simple, el objetivo es el mismo. Sobrevivir, sobrellevar todo lo que te vino. Pasotismo, soy tostismo, si regalo no fío, putas nunca sigo. El hecho no me hizo persistirlo, sí, bro. En base a cuestiones crecido y su mi religión. The way she moves, is dogma, su crisma, culpa mi mente rota y roca en su